golonganingpang diringka warga lamun orangngerasa hirup cegekan nga batur buka De hadis cek hadis ayaah genep perkara nu bakal nga halangan karena perkara ama hiji hiji nyait tangan ukur gerahan kedua2 goreng H lukati ubudunya kaupat kalimatulullama panjang lamunan kegenap waimulayantahhilim tapi manehman batur pakai ayatmak dalil sedangkan setiap maca ayat setiap maca katerangan Teku duluwi sholeh Eling eling Mangka Eling rumingkang di bumi alam Dharma ukur wawayangan Baeraga taya pengawasa anak soka sasarnya lampmpa nafsu rumah kaduhum baduka tempuhan kadek ulah oh, tahu susah tutul keana ituuku ditutur ke guaai Kyai Kiai teh Ustad Uustad teh pewaris nabieta tutur teh ada ah, pi aya Geringan manehna teh Kyai Kabaturdek Jaklat Firah manehang adaguan pemeri fatur saya di PHPNjakat Tekadon Pakeuli Jack uring nyarita gente Ustad Kyai ajengan La Jelemak oleh Jelemak lain kau Ustad oh, Ka Kyai kajengan Kyai bohong nya mungkintah bohong majelemana kita ngaran-garan jelemate tungkuh tempat kalau lutantengah tempat kalau lepattan bisa menit gati saja merubah jaggi soleh rajentar Ka pakai isu taeta jelemana Numatak hadis ungur makolawala tangdur mankola jadiken perkara dica takana udahlah dit jelemakna sabab nenaon bisi kepilaan ku ngewa yang kursep ke menghangkapiankungewa sana ja Batur ngomong bener Dina hukum danngewa kajmana mau digu akibat sayabaliknya kapan kursep sana jam manaak salah Dina hukum dari tanah ditutulkan resep lu ulahanku udah berem oh, pula nanyaken kampangbalikan Pangeran guys merebeja lamun maneh ccing Dina jalur kami Dina pengabdiant 5000 malaikat bakal diturunkan Dasi lainngte lain balik serangan tapi di papapaknyaho Oh di papa di papapak lemah Iman Taqwa maka Pangeran cerahzekiaiman di papaku bidadari padahal tapi di papak guru par-ukannikmatan diharpi tukang digigir diluhur lamun teriman lamun teriman tertaqwa lain di papang tapi Sihati dippeng <laughs> bisa jadi kulis dibab Ja pisan kerja lemah anuges nggak bersihkan HP Oke ke lempar nyaritakan ilmulan dan HP pikir jeniat Kadekkansonan dengan lain dengan anuka keluar tidak wujud si lain tapi eteta Di wujud si lain tinggali sejarah lu pendu aal empiristek itu pengalaman pengagalaman Adam Adam kean Adam saya ada main Hai tuului di Rohan usahaku Pangeran ku Allah Hai dawa Allah teh kami deken apa jelas kami reg newken sebagian roh kami ke Adam di jadi weh hidupru ayaah rohan aya rohhan can hmm. bisa nenyo a a nga denge a hmm. cinc cerdas Adam ke ngajak papang kami dahulu Allah reg newkensa bagian roh kami ke Adam ditiupwe jadi jadi rohan jadi naon hiru Hai Dinahirrup karek gulargiller panonnate dengan dan ayah Awas segi karena aya denge Kakak kuy sarujud sarujud diantara naon lukaku teori wungkul barang macanya sehat barang para malaikat teh sujud lain mengaung hati itu sekali jujud didinya teh Ka Adam diantara nah Awas nu awas denge nunga denge terus papa itu ayah sayabar juta saya tidak wujud siap ayahbararebu malaikat anu ngaluarkan angin anu ngeyot angin Hai tapi ayat du sujudonilah aya aku be kau naon nafsu ah! bisit tepangi barang na yo Allah disarita keukuran teh siap mata uuh kan jauh ulang nyawang kan Anggang nu cakeket gera ke tanu deket gerasan luar biasa iyanya Pak tulang silenggedeangedeantinakahha kanankahha kananakguruyu eh, kangngewa kagel khasiun karsepkahahaang kamu dimanaeta dimana tidurnyaanasarankawawannikhasiun tidurnya tak etantinggalanmu kosong siapa me wayang rokrak di karenaak kotak ke bisa kuma dalam wajah baru aku ngertinya ke lain-hari ju lu yang salahng dicarei proses ke donya rekmah sa polisi tahu orang maulah yeninkan main Hakim sendiri pulah jadi jaksa saya Bapak gaat dengan ukur Mari sawek kabar tur teh mana usahanyanya sihak buah ngaji ngaji karena benerima etap fitnah pantas saya ngaji Bagong gitu jadi fitnah itu Batur ayam milite si lain ketanga Can ayam milik pe sujud dan punyanyaloken Abdi nurrek numbakna Abdi nurrekstatatanga kabelisyaah nuhunnyaloken abdi Nurrek dibuat na nurrek miluculna muaas namun kita turtina usaha itu usaha dengan dioomong kee dioomong ke bo ngaji monyet bu ngipri gitu jiwa dipakai mikiran baturu ya dari puya yo si lain jadi lubar jalan Kasa warga merummitrumpil Kudu ngaliwatan hese capek susah payah pahit getin La balan zakti naon rupaha perjuangan mau bisangewujud tanpa pengorbanan cu Oh men jalanlankan rakaknya Harlung Harrang pikapi tahun dulu jam mode Bogor <laughs> Oh, jadi kur bener usahakan gitu ekosistem pakai tak orang teh asa berat karena bener jangan pecaka jadi masjid yang bukan rezeki teh keluar keluar di masjid berang puting maha anak pemajikan siila ini tete no usaha tete karunnya sarwawe jenggurang uh, nanyakan agama efek itu Dei tukang kopi Ttete juga anak pemajikan anak baik itu namandaduhar jadibatan maling meninnak dagang kopi tak itu yang kesahlanan sepinya dimana aya waktu orang ngobrol daribunya ngobrol lebih katamat waje dewek datang tipetik kurang ngobrol kurang pangih ke tanda-tanda kagungungan Pangeran anu aja tidak wujud silaining siapa itu ta ke Hongkoh di negara agama ayam menteri nah itu tapi korupsi niatannya negara jengka masyarakat muara tujuannya tak Kerka pendingan negara jeng bangsa komitmen awal kehidupan komitmen awal yang habakwi akan mauwakkah itu kan Anp aya aya baungannda beda jele mama jeng satu seperti anjing bodduk di jarian Paken dengan ukur sama bilatungan tapi jelek mama saja bat bilatungan de bakal Pangi jeng baungan anuku dipertanggungjawabkanku dirinya sewang-sewa Oh begitu ya? Ya, oh. itu itu doi. Eta opati. Terima kasih atau ya, dawala atas perhatiannya. Terima kasih doi. Kem kembali, kembali. Tak itu jak. Tanya nama orang balik ke karena pokok orang. salah warga negara anu ngapugaan rasa tanggung jawab pi bikin ngaronjada rajin bangsa ngan HPeta lamun siladina waktu yang Nagus Bogara Sagus bisa taketa dipika melangku dewekte bisika doktrin nunnyuci otak Hai Dar Mesia Tenom atau bunuh pembunuh diri tongmboronya ah Kadiri Bau diri sorangan guystri pikajan gede dosa apa jihad Allah jangan jihad mengeleh kenawan nafsu tanduk kawengku ku dada nasi lain walaupun Hai eh? orang Sy Hai Bapak Hai dulu itu ujar buhangunajar Hai punci ayamangus dijual hor dijuakan kepadaguraai atau